¡Juegos colores! ¡Qué hermoso! Hola amiguitos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a dibujar y colorear una linda ramita de de ayudarte de papi o mami. Amiguitos, y no olviden suscribirse a nuestro Wow. darle like. ¡Morado! ¡Rojo! ¡Este es mi color favorito! y no olviden suscribirse a nuestro canal. anymore? suscribirse a nuestro canal. Juegos y